सर अगर हम बिस्किट ले रहे हैं पार्ले जी तो इसका यूनिट क्या बनाएंगे इसका यूनिट बनाने के लिए आपको क्या करना है यहाँ से अल्ट सी प्रेस करना है अल्ट सी प्रेस कीजिए एंटर कीजिए अब यहाँ से अल्ट सी प्रेस कीजिए आ गया ये यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है तो चूंकि पार्ले जी का बिस्किट बिकेगा तो ये पैकेट में बिकेगा तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पीकेटी पैकेट इसका मतलब हो जाएगा पैकेट क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सिंबल सिंबल का मतलब संकेत ठीक है और यहाँ पे यहां पे एंटर प्रेस करेंगे फॉर्मल नेम इसका दे देते हैं पैकेट पी ए सी के ई टी तो ये हो गया पैकेट ठीक है एंटर करेंगे और यहां पर पैकेट ऐसा तो है नहीं कि डेढ़ पैकेट बेचेंगे पौने तीन पैकेट बेचेंगे तो इसीलिए यहां पे डेसिमल प्लेसेस जीरो रखा एंटर किया एक्सेप्ट कराया एक्सेप्ट कराया तो इस तरीके से यूनिट बना लिया अब यहां पर मान लीजिए कि 500 पैकेट आप लेके आए पार्ले जी का ठीक है और यहां पर 500 पैकेट में एक पैकेट की कीमत रही समझ में आ रही है बात अब नेक्स्ट स्टॉक आइटम आप बनाइए बनाइए अल्ट सी करके बनाइए सर्फ एस यू एंटर कीजिए एंटर कीजिए अब ये भी पैकेट में ही बिकेगा नहीं किलो में बिकता है तो इसके लिए अलग से यूनिट बनाइए ठीक है अल्ट सी करके अलग से यूनिट बनाइए आ गए तो यहां पे लिख दीजिए केजी हो गया एंटर कीजिए फॉर्मल नेम दे दीजिए किलो एंटर कीजिए यहां पे डेसिमल प्लेसेस थ्री कर दीजिए रीजन वही है सेम थ्री कर दीजिए डेसिमल प्लेसेस एंटर कर दीजिए एक्सेप्ट कराइए एंटर कीजिए एंटर कीजिए हो गया अब यहां पर कितने किलो व्हील सर्फ आप रख रहे हैं जैसे मान लीजिए सौ किलो ठीक है आ गए एक किलो की कीमत कितनी है पचास रुपए चालीस रुपए जो भी हो पैतालीस रुपए है ठीक है तो पूरे की कीमत आ गई तो इस तरीके से आप यूनिट बनाएंगे समझ में आई बात और भी अगर आपको स्टॉक आइटम लेना हो तो और भी स्टॉक आइटम ले सकते हैं लेकिन आपको लास्ट तक एंटर एंटर एंटर करते जाना है और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप डायरेक्टली कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं तो C T R L A भी प्रेस करके आप देख सकते हैं जैसे ही C T R L A press किया तो वो एक्सेप्ट हो गया एंट्री आपकी एक्सेप्ट हो गई अब इसको देखना है तो कहाँ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर स्केप बटन प्रेस करेंगे बाहर आएंगे आइए अब यहाँ पर डी प्रेस कीजिए एक बार फिर एक बार और डी प्रेस कीजिए दो बार आ गए यही आपका था ना एंट्री एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपकी एंट्री दिख जाएगी अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो अल्ट पी करके प्रिंट भी करवा सकते हैं ठीक है यहाँ पे दिया हुआ है विथ प्रीव्यू तो विथ प्रीव्यू पे क्लिक करके यस कर दीजिएगा तो आपको ये प्रीव्यू दिखेगा इस तरह से प्रिंट आएगा आपका ठीक है जो बिल बनेगा इस तरीके से प्रिंट आएगा ध्यान रखिएगा ये जो है कैश में आपने परचेज किया है ठीक है जिसका बिल सप्लायर द्वारा आपको दिया गया है उसी की एंट्री आप अपने यहाँ कर रहे हैं ताकि उसी हिसाब से आप चीजों को मैनेज करेंगे उसी हिसाब से आप सेल करेंगे अपने यहाँ ठीक है क्लियर ओके